LinkedIn es una red social perfecta para profesionales y no, no solamente es para buscar trabajo o poner tu currículum vitae como piensan algunos. Si ya usas LinkedIn o estás empezando a familiarizarte con esta red social, te voy a contar algunos cambios que han hecho este año. Conocer estos cambios te ayudará a mantener tu perfil estelar y posicionar tu marca personal. Y si aún no tienes tu perfil optimizado, te dejo el enlace a un vídeo mío en la cajita de descripción. En ese vídeo te ayudaré a tener tu perfil perfecto. Pues bien, empezamos. Bien, ya estamos dentro y vamos a ver las novedades que tiene LinkedIn para nosotros. Conocer estas novedades, como te dije antes, nos va a ayudar a destacar con nuestra marca personal. Lo primero que nos encontramos es cuando entramos en nuestro perfil que ahora nos permite añadir un enlace directo a nuestro sitio web, al canal de YouTube o hacia donde nosotros queramos. Antes no podíamos hacer esto, sino que teníamos que entrar por información de contacto para ver ese enlace. Esta es la primera novedad que te quería mostrar. La segunda tiene que ver con las secciones. En los vídeos que yo tengo en YouTube sobre LinkedIn, muchas personas me preguntan por lo de las secciones porque han cambiado. Vale, pues ahora te enseño lo que ha cambiado. Nosotros vamos aquí a añadir sección para ir añadiendo todas las partes que nos interesa tener aquí en nuestro perfil. Y ahora estas secciones se dividen en tres categorías. Se dividen en esencial, recomendado y adicional. Cuando desarrollamos nuestro perfil de LinkedIn empezamos por la parte esencial y aquí tenemos añadir educación, puesto, descanso profesional en el caso de que tengamos que queramos hacer un, break de nuestro trabajo y añadir aptitudes. En recomendado tenemos añadir elemento destacado, añadir licencias y certificaciones, añadir cursos y añadir recomendaciones. Y en adicional podemos añadir voluntariado, publicaciones, patentes proyectos, reconocimientos y premios, calificaciones de pruebas, idiomas, organizaciones o causas benéficas. Aquí no te aparece lo de el acerca de, el apartado acerca de, porque en mi caso como lo tengo añadido ya no me aparece, pero lo tenemos aquí, el acerca de es súper importante, es una de las secciones que más tienes que trabajar, porque aquí puedes explicar realmente quién eres como profesional y como persona. Y bueno, creo que es la parte que primero leen los, los headhunters o los que buscan un, cliente o, o, los que buscan un profesional para un determinado servicio. Te recomiendo que le dediques tiempo y de hecho si no sabes cómo hacerlo, tengo un vídeo para ti que te dejaré el enlace en la cajita de descripción donde te explico cómo desarrollar el acerca de adecuadamente. Otra novedad que tiene que ver con nuestros perfiles es que LinkedIn ahora mismo se ha dado cuenta de que cada vez hay más profesionales independientes que ofrecen su servicio, por lo que ha creado como un marketplace donde tú puedes exponer tu servicio. Esto se, añade aquí, tengo interés en, vamos aquí a prestar servicio, y se crea una página, puedes crear tu página de servicio. En, este, en esta página de servicio vamos a editarla, añadimos los servicios que prestamos, desde aquí podemos añadir los que queramos, están divididos por categorías, ah, Creamos un pequeño cerca de sobre nuestro servicio. Luego añadimos la ubicación. En mi caso vivo en Canarias, añado Canarias, pero también puedo trabajar en remoto ya que el mundo online no te limita, con lo cual puedes trabajar para muchos sitios. Puedo activar la visibilidad de las reseñas para que todos los miembros de LinkedIn puedan verlas o no, como yo quiera solicitudes de clientes, puedo permitir que otros clientes que no están dentro de mi red de contacto se pongan en contacto conmigo. A mí me interesa evidentemente ser visible para más personas, que cualquiera pueda ver mis servicios y aquí puedo dejar de publicar si en algún momento no me interesa seguir con mi página de servicio. Le doy aquí a guardar y vemos cómo va quedando, ¿no? También nos permite añadir medios de comunicación, o sea, material adicional para reflejar nuestros servicios. De momento solo hay dos opciones, nos permite añadir imágenes y añadir vídeo. Creo que eh, van a ampliar y, y vamos a poder añadir en un futuro un PDF, un documento, o lo que queramos. Pero de momento solo tenemos estas dos opciones y podemos publicar cosas que ayuden a visibilizar nuestro servicio o que expliquen mejor de qué va. Otra opción muy importante es que podemos invitar a valorar a clientes que ya han pasado por nuestro servicio. Le damos aquí invitar a valorar, eh, seleccionamos la categoría de servicio, por ejemplo consultoría de marketing, le doy aquí siguiente y se me abre un desplegable de personas, yo selecciono la persona a la cual le he prestado servicio y quiero que me, que me valore mi servicio. Para probar esta página de servicios envié tres solicitudes hace dos días de momento me ha llegado una, por lo cual dice que no he recibido suficientes reseñas para mostrar una valoración general, pero cuando tenga suficientes reseñas puedo eh, publicar mi valoración general de mi servicio. También puedo compartir directamente esta reseña y saldría como una publicación. Esta página creo que hay que sacarle partido, todavía la, no le he sacado partido porque la estoy probando, la acabo de, crear prácticamente. Me parece muy interesante esta opción para profesionales independientes que, que quieran pues, mostrar lo que hacen y, y poder hacer negocios a través de esta plataforma. Y ahora vamos con la siguiente novedad tiene que ver con el marketing de contenido. Cuando vamos aquí a un evento, a crear un evento, antes nos permitía pues, crear un evento online con un enlace a Zoom o cualquier otra herramienta que nosotros usemos para, para transmitir, ¿no? Pero ahora tenemos la posibilidad, en el formato del evento, cuando es online, de hacer un LinkedIn Live, retransmitir en streaming para toda nuestra comunidad de LinkedIn. Eso me parece súper interesante porque el vídeo está creciendo y cada vez más. Y esa conexión y transmisión que nos facilita LinkedIn nos va a hacer crecer como marca personal. Y aquí tenemos esa opción de LinkedIn Live. Otra opción que nos permite ahora, cuando estamos en crear publicación, vamos a escribir un artículo, que eso ya lo teníamos, podemos escribir un post como si fuera nuestro blog. Si imagínate que yo no quiero tener un blog personal, pero sí que quiero transmitir mis conocimientos y posicionar mi marca personal, puedo hacerlo a través de esta herramienta, pero también nos permite ahora crear una newsletter newsletter, podemos añadir el título de la newsletter aquí, la opción de cada cuánto queremos publicar, un título determinado a la newsletter y una imagen, podemos cargar una imagen y se invitará a tus contactos y a tus seguidores a suscribirse a esa newsletter. Es verdad que no sé qué tal está funcionando, yo no he hecho newsletter, pero sí que me llegan muchísimas invitaciones, no a todas las acepto, excepto solamente determinadas invitaciones porque si no, pues también es un montón de contenido que a lo mejor mm, pues no me interesa porque te, llega de todos tus contactos, da igual que sean de tu sector o no. Debería haber una opción de filtrar, pero el único filtro que tú puedes hacer es aceptar o ignorar. las newsletters que te, a las cuales te invitan. Yo ahora mismo tengo 11 y tengo que, mm, no las he aceptado porque tengo que valorar si realmente me interesan o no eh, esas newsletters. Como verás, LinkedIn es una red que va evolucionando cada vez más, que va haciendo cambios para mejorar esa visibilidad en el mundo online de tu marca personal como profesional. Espero que las novedades que te he comentado hoy te sean de utilidad y no olvides que tengo una lista de vídeos de LinkedIn, que te dejo el enlace en la cajita de descripción, para que puedas tener un perfil estelar y destacar allá donde eh, necesites con tu marca personal. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta información y que te ayude a mejorar tu marca personal en LinkedIn. Si tienes dudas, déjame un comentario y estaré encantada de responderte. Nos vemos en el siguiente vídeo.